えー、ワールズに参加した感想をお願いします。えー、そうですね、まあやっぱ世界戦ってことですごい楽しみ、楽しみだったんですけど、まあ、やっぱちょっと思い通りにはいかないとこも多いなって感じですね。えー、去年のワールズと今年の大会が違うところはどういったところでしょうかそうですねうんまあ去年は、まあ、結構もううん そうですねまあもういったるかっていう感じで挑んで、まあ、今年もそれはあんまり変わってないんですけど、まあ、ちょっと何でしょうやっぱ僕たちのうん練習してきたことが今回の大会はうまくはまらないのかなって思いましたね。 えー、2019年 DFM のスタイルがアグレッシブに変わったと聞きましたが関係者らはチームのスタイルを失ってしまったのではと心配していたがそれについての考えを聞かせていただきたいですあそうですね、まあ、僕たちとしてはやっぱりアグレッシブに変えた変えたいとか変えるつもりでやっぱり練習はしてきたんですけど、まあ、それやっぱ本番通りこのワールズっていう舞台でやるのがちょっとうん、まあ、できなかったっていう感じはちょっとありますねやっぱりね。 まあ、それについてはちょっと残念ですけど、まあでもそれはやっぱりこれからも努力していかないといけないなと思います。えー、今大会の目標を聞かせてください。そうですね、今大会の目標は、えー、このプレインステージを突破して、グループステージに進出することが僕たちの目標ですね、今の。えー、あ、間違えた、飛ばしちゃった。今、ちょっとすいません えー、ワールズで対戦したいチーム選手は誰ですか特に韓国選手の中で対戦したい選手は誰でしょうかああそうですねうんまあじゃあ一緒に答えちゃうと僕はすごいこれあの韓国選手の中でカン選手がすごい大好きなんですよねあのすごい喋りが <laughs> 面白くてあのユーモアがある人だなって思うので <laughs> あの特にあれが大好きですのソード選手に対して言った何でしたっけあの 顔がかっこよすぎるってことが欠点ですみたいな、まあ、ちょっと翻訳されて日本の方でも流れてきてるんですけど、まあ、あいうすごいユーモアなところが僕大好きで菅選手と対戦したみたいみたいですね、えー、SNS で言っていた「運命の日」の撮影から早2年について具体的に聞かせてもらえますかあいやこれ「運命の日」っていうタイトルのテレビの取材があったんですよだからこれ「運命の日」があったわけじゃなくて「運命の日」っていう タイトルのテレビの撮影があったって意味なんですよこれ、まあ、なんで,、まあ、でちなみにその運命の日ってのは、えー、と2017年のファイナル、まあ、幕張メッセで行われたファイナルでランページの僕た僕たちのランページがデトネーションフォーカスミに、えー、3-2で勝ってダブル WCS に行った日ですねその日が、まあ、その日から、ま、やっぱ常にというかまあすごい変わったのでまあ運命の日っていうのも まあ、実際に正しいんですけど、えー、あさっての試合に向けて応援してくれてるファンの皆さんに向けて、ぜひポジティブな話を聞かせてください。まあ、そうですね、まあ、やっぱりすごい負けた直後、まあ、本当に落ち込んだんですけど、もう今は逆にもう切り替えて、今はもうポジティブにすごい前を向いてて、まあ、逆に今日2回負けたんですけど、逆に言えば、 まだ2回残ってるんですよ。で、2勝に入って全然タイブレークも狙える数字なんで、もう今日で終わったわけじゃないんで、そこまで、なんだろう、落ち込む必要もないなっていう。だってまだ残されてるんですからね、可能性は。なのでもう、僕らはあさっての試合に向けて、全力で勝つために頑張りたいと思います。